ہمیں کرو بار کار مل چکا ہے اور ہم اس کرو سے کھولیں گے اور ابھی اپنا کام کریں گے چابی اٹھائیں گے یہاں سے چلیں گے یوں یہاں سے چلیں گے یہاں پہ تو بھی یہ دل لال ہو رہا تھا مطلب یہ دل ہے جسے ہو رہا ہے کوئی بہت بڑی چیز آتی ہے بہت اچھی چیز ہے وہ لال ہوتا ہے وائٹ ہوا ہے وہ ابھی غائب ہو گیا تو غائب ہو گیا تو اب ایک کام کرتے ہیں ओपन करते हैं वो वो वो वो वो वो वो कौन है कौन के बिल्ली वाय वाय वाय वाय काम करते हैं वाय करते हैं ओ भाई आवाज किसे हो वो के करते हैं एक और भी उठाते हैं अब यहाँ पे हम चलते हैं एक मजा आ गया हमें अपने पंखे उठाते हैं رائی چائے سائڈ سے دوں گا میں بولا تھا نا میں نے اور یار چل جا دب جا دب جا دب جا دب جا دب جا اب جان میں جا کے جانا ہی ہے مطلب جان میں جا کے جانا ہی ہے کام کرتے ہیں ابھی یہاں پہ سب سیدھا چلتے ہیں یہاں پہ سیدھا سیدھا Gracias. اور نیچے آ گیا میک ٹو لیول تھری تین منٹ بارہ سیکنڈ اوکے وہاں پہ کیوں کام کریں گے ایک کرو اٹھائیں گے Hoy sí. انٹیلیجنٹ دماغ یہی صحیح ہے ابھی اپنے کام کرتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں سیدھا کام اس کا نام ہیں سیدھا تو بہت ڈر لگ رہی ہے ربا بن